Patay Gago! Gago! Gago! Fly away with me Come and fly away with me Come and fly away with me Come and fly away with me Come and fly away with me Come and fly away with me Come and fly away Come and fly away. with me. Pre, kompre. Tawin mo baby ko ah. Oy. Oh my god, madam daw na. Bilis ako muna, ako muna. Wala. Heal muna. Ilahilan mo ako. Ayan. May pa. Narinig ko nga. Tuloyan lang natin to para wala nang pag-asa. Ito ko na nasan. Aarawin ko. Isang game na kayo. Sige, Ilang ako. Ilang madamas. Alagat ako ni ano, ni ang pangalan ng magkano. Wag na, mo patay na. Eh. Ah, sige, sige, sige, sige, sige. Ang pasi mo to. Teka lang, teka lang, reload yung healer ko ba? Sakaling may nangyari. Again. Abangan ko araw-arawin ko. Gagi. <laughs> Ba't ako Patay eh. ako. Ako eh. po niya. Ako po. Gagi, mabalik sa malayo. Madam, ba't ako namamatay, madam? Dami siya. Trip pa gago. Namamatay ako. Perligit. Kaya, kaya. Trip pa gago, trip pa gago. Patayin ko. Tara, tara, tara, tara. May lift this place, okay? Gapang, gapang, gapang dito. Madam, nagtago, nagtago. Ingat, ingat, ingat. Magilan ka, uy. Aray ko, uy. La na, la na. La na, la na. La. Teka lang, magil mo na ako. Ba't yan ni Gago? <laughs> eh, sam sama ka na lang sa amin. Wow! Huwag patayin! Jawa ko na yun, jawa ko, jawa ko, jawa ko. Ilmo, ilmo, ilmo. Jawa ko na, Tara, sama ka na sa amin. Jawa na kita. Uy, narinig mo ba? Jowa na kita. Ha? Sana ka. Favorite ko yung umay. Dapat pag jowa mo, bibigay mo yung gusto niya. Favorite ko yung umay. Ay, ang bigyan Gusto Ako, umay. Oh, yan. Ano yun? Ay, ano, jowa. Panginoon, tayo. Ayaw mag-jowa. Mabigyan ng gusto ko. Oh. Hindi, lagi rin yata siya. Huwag na nga, ayaw mo bigay home eh. Ayaw! What's up mga bulbol? Huwag kalimutan i-click ang subscribe button, like button, pati na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago nating videos. Mag-comment ka na din para ma-shoutout ka sa mga susunod pang upload. So, see you!